Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler en fait de mon expérience en tant que femme noire en voyageant toute seule au Mexique. Alors on va se calmer là parce que là, oulala oh là là, je me suis emportée là d'un coup. Bon, alors euh, du coup, Bon, euh, je pense pas que je vais vous expliquer en fait où se situe euh, Mexique, hein, <laughs> parce que je pense que tout le monde connaît où se situe Mexique. Euh, donc voilà, en fait, je suis allée là-bas euh, durant ma traversée en fait de l'Amérique centrale en bus, parce que oui, mon objectif en fait c'était de traverser en fait l'Amérique centrale en bus, en s'arrêtant en fait dans chaque pays jusqu'en Colombie, qui est en fait ma destination finale. Et du coup, là-bas, euh, en Colombie, euh, je restais euh, trois mois, en fait, en Colombie, ensuite après rentrer en France. Donc, voilà. Alors oui, euh, comment est la vie au Mexique bah, Tout simplement, la vie au Mexique, en fait, euh, est, très joyeuse, pas très chère. Enfin, ça dépend où tu vis vraiment au Mexique. Globalement, euh, je trouve que c'est pas vraiment très cher. Les gens sont super agréables, sont super accueillants. mis à part, parfois, enfin, les gens te regardaient un peu. Enfin, je pense peut-être parce que j'étais j'étais noire, je pense. Enfin, je sais pas. les gens me regardaient genre, enfin, fixement, mais c'était pas très méchant parce qu'ils étaient, ils quand même accueillants. Enfin, ils, entamaient la discussion et de toutes les manières, quand les gens me regardaient comme ça, euh, je les regardais comme ça aussi et je souriais. <laughs> ça va Et je leur demandais comment est-ce que pas oublier, j'ai beaucoup, mais énormément adoré le Mexique. J'ai, franchement, c'est euh, ça fait partie des pays où, euh, franchement, j'ai adoré de, euh, de, partir là-bas, de vivre là-bas. Franchement, j'ai adoré. En tout cas, je sais pas ou si c'est parce que euh, bon, j'étais seule, mais je me suis fait des amis. Donc, dans le, enfin, je me suis fait des amis dans l'hostel où j'étais. Donc, au final, j'étais pas vraiment seule parce que, enfin, j'étais accompagnée. donc voilà. Je sais pas si ça peut-être, peut-être, je pense aussi que ça a changé en fait mon ressenti que j'ai eu au Mexique. Alors, par contre, une chose, j'ai pas compris pourquoi les gens, ils me demandaient tout le temps des photos. Alors, <laughs> va comprendre, mais bon, ils me demandaient tout le temps des photos, ils me faisaient toujours des, petits compliments. Oh, euh, usted es muchos bonita, usted, euh, bon, ils me disaient toujours que oui, j'étais belle, euh, j'adore ta peau et tout, oh là là, t'es magnifique, vraiment. bon, je disais merci, hein, merci pour les compliments, c'est gentil, mais bon, euh, vous avez jamais vu de noirs ou quoi Il disait, bah, euh, si, on a déjà vu des noirs, mais euh, au Mexique, bon, bah, ok, bah, ok, prends des photos, mais c'est vrai que, enfin, j'ai énormément pris des photos, quoi. J'avais l'impression d'être vraiment une star, enfin, façon de parler, quoi, mais oulala, c'était ouf les photos que j'ai prises. Tu veux prendre des photos, tu adores les photos, va au Mexique. Là, tu vas être servi. Donc du coup, mon ressenti du Mexique, euh, ben, c'était génial. Euh, c'est sûr que je retournerai au Mexique, ça c'est clair et net. Je retournerai, je retournerai parce que j'ai énormément adoré. Je me suis fait des amis, je me suis fait des... Enfin, j'ai eu pas mal de rencontres, d'énormes euh, normes rencontres quoi. Alors, est-ce que j'ai ressenti du racisme au Mexique je dirais non, même si je suis restée deux mois quand même, mais en deux mois, en faisant du nord au sud, Enfin, j'ai pas vraiment senti du racisme parce que, enfin, après ça dépend bien sûr euh, du du ce que tu as. Enfin, si t'es positive, si t'es agréable, t'es souriante, je sais pas, mais enfin, moi, je trouve pas, enfin non, j'ai pas senti du racisme, à part, bien sûr, euh, comme je vous ai dit, euh, les gens qui, qui, me regardaient comme ça, mais ils me regardaient, mais pour moi, voilà quoi, moi, c'est moi, je les regardais, et puis je souriais, et puis, ils souriaient aussi, parce que du coup, quand moi je souriais, en plus, je souriais un peu comme une clown quoi et donc du coup euh, bah il me regarde et puis il se tape là. Il se tape des barres quoi. Il se tape des barres et puis moi je suis tout des barres et puis après je vais les voir, je vais vous allez bien et tout et puis euh, l'histoire est terminée. Parlons pas de la bouffe. Oh Seigneur, Seigneur J'ai tellement mangé, les gars, j'ai tellement mangé. Franchement, juste pour la bouffe quand même. Ah non, j'ai kiffé la bouffe mexicaine. Mis à part... Euh, non, j'ai vraiment kiffé. Oui, oui, j'ai tellement mangé que bah, j'ai pris, je crois, 3 ou 4 kilos. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Quand on fait des folies, hein, ça donne ça. Donc, conclusion, euh, le Mexique, euh, moi, je vous conseille d'aller vraiment au Mexique parce que les gens sont agréables. Euh, les gens sont souriants. Il y, a, il y a tout au Mexique. Enfin, il y a le soleil, il y a la mer. En plus, les, la mer, enfin, les mers sont magnifiques. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Faut vraiment que je retourne vraiment au Mexique parce que c'est pas possible. j'ai euh, j'ai adoré le Mexique. Donc, je vous conseille vraiment d'aller au Mexique. Euh, vous allez adorer, même si vous êtes tout seul, vous ne serez pas tout seul. Parce que clairement, même en étant tout seul, vous allez vous faire des amis, vous allez vous, vous éclater, mais à mort, quoi. Bon bah voilà, ma vidéo arrive à sa fin. Je vous remercie vraiment de prendre le temps euh, de regarder ma vidéo. Et du coup, si vous avez des questions, vous avez des choses à me demander euh, concernant le Mexique, parce que vous voulez aller, vous voulez des conseils, je sais pas, tout ce que vous voulez, euh, commenter, et puis je vous répondrai. Et bien sûr, si vous avez aussi déjà été au Mexique, quelle a été votre expérience J'aimerais bien savoir votre expérience parce que c'est toujours intéressant de savoir en fait les expériences d'autres personnes qui sont déjà parties au Mexique, qui sont pas vraiment euh, la même chose que euh, ce que moi j'ai vécu. Donc c'est toujours bien. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao